Öf, <gasps> bu kim ya? Öf. Her neyse her neyse. Gidip kalk bakayım. Öf, kim bu acaba ya? Her neyse her neyse. Kimdir bu sabahın saatinde? Mehmet mi acaba? Yok Mehmet olsa haber verir. Yok Mehmet'tir ya. Bence Mehmet'tir. Aynen aynen. Açayım bakayım kapıyı. Kapı da çok zorlanıyor. Heh, tamam. Ve burada kimse yok. Arkadan gireyim. Senin ananı bacını